Hoje eu gostaria de começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Quantos livros você leu no ano passado? E se a resposta foi nenhum, ou então alguns, ou até vários, a dica de hoje é para você. Porque afinal, quem não quer melhorar esse hábito da leitura para adquirir mais conhecimento? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? O que eu vou falar agora pode até parecer ser clichê, mas quem é que não sabe que você precisa ler mais, que você precisa ter esse hábito da leitura. E eu não me lembro ao certo quando foi que eu assisti a uma entrevista onde Bill Gates e Warren Buffett estavam juntos e eles receberam a seguinte pergunta: Se vocês pudessem escolher pelo menos um superpoder, qual seria? E Bill Gates respondeu rapidamente: Eu gostaria de ler mais rápido. Hello, um, I'm Jared Carlson, uh, senior management major. Uh, my question is if you could have one superpower, what would it be and why? one superpower? <laughs> Being able to read super fast, yeah. That'd be read, nice. That'd be huge. That'd be huge. well, Bill can read. super. I mean, he, he reads about three times as fast. And just think of i he—he—I mean, probably wasted ten years reading slowly. Uh, e por que isso? Porque com a leitura você adquire mais conhecimento. E assim você passa a ter novas ideias, novas opiniões, o seu senso crítico fica diferente por causa que você nutriu a sua mente. Só que mesmo a gente sabendo dessa informação, algumas pessoas não gostam de ler ou não têm esse hábito, porque não tem tempo, acham cansativo ou por algum outro motivo simplesmente não gostam de ler. É aqui que eu vou te apresentar um serviço chamado 12 minutos. E enquanto você pega o seu iPhone ou o iPad para baixar esse aplicativo 12 minutos, eu vou te explicar a ideia. Dentro do 12 minutos, você vai encontrar diversos títulos, desde negócio, empreendedorismo, filosofia, autoajuda, diversos títulos e esses títulos passam por uma curadoria do pessoal da 12 Minutos, onde eles vão pegar os principais pontos de cada título e apresentar para você em um conteúdo escrito ou então você tem a possibilidade de escutar. Por isso que eu falei logo no início do vídeo que esse aplicativo, esse serviço, serviria para quem não gosta de ler, ou então que leu muito pouco, ler muito pouco, e também para quem quer ler muito mais. Porque esses microlivros, eu acho que eu posso falar assim, podem despertar em você a querer adquirir aquele livro, aquela obra completa. E assim você ter acesso a todo aquele conhecimento ou então vai despertar para você ter esse hábito e pelo menos ler um pouquinho e saber a ideia-chave de cada obra. E para finalizar, eu vou te dar duas sugestões para você testar o aplicativo 12 minutos pelos três dias gratuitos e depois você vai ter a possibilidade de fazer uma assinatura e continuar a ler, a escutar quantos livros você desejar. E essas sugestões são o Poder do Hábito e 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso. E claro, você sabe que é muito importante para eu saber que você gostou desse conteúdo. Aproveite esse momento para curtir e compartilhar essa dica, porque assim mais pessoas podem aprender a desenvolver como também a gostar da leitura. Por hoje é só e até a próxima!